ассалаумағалейкум қазақ елі бекен бисәдиев қазақ елдің азаматы мен мынау еперге шығып отырған себебім Мұна қытайдың бизнес режиміне қарсымын түбегейлі қарсымын мен визасыз режимді отыз күнге емес бір күнге де енгізуге болмайды ондай режимді мен айтайын дегенім бізде қазір бұны қолдап жатқандар да бар дұрыс болды экономикамыз алға жылжитын болды бізге жақсылық жасайды үйтеді бүйтеді деп ә, бұны айтып отырған керек бізді арамызда жүрген белсендімін деп жүрген азамат азаматшаларымыз да қолдап отыр дұрыс болды деп бұл ешқан менің өзім ойым бұл ешқандай да дұрыс емес ә, қытайдың саудасына қытайдың мынау бейбіт түрдегі оккупациясына сақтануымыз керек бұлар қытай соғысып ешкім жеңіп алмаған олар қарып ұсақ жаулап алады біздерден жүз есе көп қытайдыға визасыз енгізу деген ол қазақ ұлтын жою деп есептеймін өз басым ол біреулер келіп қазақтың экономикасын көтеріп, көтеріп береді деген ақылға сыймайтын нәрсе олар қазақтың экономикасын көтерілген керек емес керісінше солардан тәуелді болғанымыз керек болып отыр қытайыңа да ресейіңе де европаң бар басқаң бар бәріне бәріне қазақтың өсіп қыл болып жүргені дұрыс ә, сонда айтады жаңағы тұрған еш нәрсе жоқ визасыз кіргізгенге ә, өйткені экономиз жақсы болады ол заң түрінде ә, қадағалайтын болса ешнәрсе етпейді кіре берсін деп де ол полиция қадағалай ма оны кнб қадағалай ма кім қадағалайды олар ол қытайды қадағалайтын болса белсенділерді кім күзетеді белсенділерді кім аңдиды оның үстіне мынау біздің биліктің сатқын биліктің мынандай әрекетіменен оларды қадағалайды олар заң жүзінде кейін шығарып жібереді деген әңгіме бос әңгіме ол біздікі бәрі сатқындар опасыз билік отырған кезде ешқандай бізде заң жүрмейді мына сондықтан ондай әңгімені қою керек заң аясында қадағалайтып нәрсе жоқ кесін экономист көтеріп береді деген и біздің экономист көтерілетін болса кейін соларға конкурент болмаймыз ба қытайға қытайдың қазіргі жағдайы бізге қазақстанға экономикасы көтерілмей сол өздерінің тәуелді болғанымыз қажет оның үстіне қазір аз аздан шығып жатқан мынау өз еліміздегі аз да болса кәсіпкерлерімізді әбден жоқ қылып жіберу олар оларға конкурент бола алмайды ә, бірінші келген кезде тауарлар жаңағы екі есе арзан болар одан түскен барлық пайда қазаққа емес қытайдың өзіне кетеді ал екі ортада бізде енді енді шығып жатқан жас кәсіпкерлеріміз тіпті өшеді бұл экономикамызды көтеру ма жоқ әлде өшіру ма өлтіру ма мен керісінше керісінше ойлаймын мен бұл наоборот қазақтың вообще экономикасында әлеуметтік жағдайында өшіріп өздерін тәуелді қылу ә, бейбіт түрдегі оккупация дегеніміз осы ол келген қытайыңыз 30 күнде саудасын бәрін жолға қойып алады отыз күннен кейін шығады да қайтадан тағы да рұқсатын алады да қайтып келеді олар кетпейді керісінше көбейе береді үсті үстіне қытайдан біздің ата бабамыз неге сақтанған қара қытайдан қорыққан соның қаптауынан жаулауынан сіздер соның соңғы несін мақсаттарын түсінбей отырсыздар қытайды қолдап отырғандар әлде соларға мүддесіне жұмыс істеп жүрген адамсыздар екеуінің біреуі әлде түсінбейсіздер әлде солардың мүддесін қорғап жүрген адамсыздар мен бұл айтып отырғаным именно өзіміздің арамыздан шыққан жаңағы белсенді азаматтар көз ашық көкірек ояу дейміз ғой өзіміз өзімізді өзіміз сөйтіп көтермелеп қоямыз бірақ дәл осы мәселеге келген кезде жаңағыдай әңгіме айтып жүр дұрыс кесін көп ақша түседі э, жаңағы бюджетімізге деп байымыз деп байыса мына жоғарыда отырған біздің коррупционерлер байиды әрине опасы сатқын билік қазаққа не пайда одан мен қазаққа пайда көріп отырған жоқпын бұл жерде оның үстіне қазір өткенде білесіздер вьетнаммен де сондай ә, визасыз режим енгіземіз деп деген сөз шыққан ал былтыр осылармен қоса үнді менен иран мемлекетіне де визасыз режим енгіземіз деген сөз шықты бұның бәрі бекер сөз емес қой халыққа құлағына естіртіп жатыр егер дәл осы жолы біз халық болып бірігіп көтерілмесек солардың бәрі кіреді Э, бұл аталған мемлекеттердің бәрінің сандары өте көп э, миллиард миллиардқа жуып болмаса жүздеген миллион халқының саны соларды визасыз режимменен қабылданатын болса қазақтың саудасы бітті деген сөз бұл жерде мен басқаша ойлай алмайды екенмін сіздер ұқсап анау маймен кіре берсе ешнәрсе жоқ қадағалайды ғой деп қадағаламайды оларды олар сатып алады біздің биліктің бәрін с потрохами олар қайтып қадағалайды олар мынау белсенділердің соңынан жүргенде әр белсендінің үйінің есігінің алдында төрт бес машина әрқайсысынан екі адамнан есептесеңіз сегіз он адам әр белсендінің соңында жүр полицейлер кнбсы бар олар кімді қадағалайды кішкене ойланып сөйлеу керек қой сөйлегенде де жоқ әлде белсенділерге бостандық беріле қоя екен биліктің ұстанып отырған саясаты сайқал саясаты ғой бұл жергілікті халықты басып тастайды жаншып аузын ашырмай басқа жақтан келген келімшектерді көтермелеп солардың құқығын қорғап жүр Осын біле тұра кіре берсін жақсы болады деген сөздеріңіз миға кірмейді менің үндеуім сол қазақ халқына белсендері ғана бүкіл қазақ халқына көтерілейік бәріміз бірауызды болайық қарсы тұрайық еш болмаса әлеуметтік желілерде мына телефон деген сол бір жағынан біздің сондай қаруымыз болса екінші жағынан жауымыз бұны мен менің де әрқайсыңыз айтқан жазған сөздеріңізді жазбаларыңызды бәрін бақылап мониторить етіп отыр жоғары жақта қиындысы бар ма жаңағы спецслужбалар арнайы қызметтің мамандары не істейміз енді біздің қолымызда қару жоқ басқа осы телефоннан басқа бар қаруды осыдан бес алты жыл бұрын ақшаға сатып алып қойған ескісі бар жаңасы бар бәрін қазақты <coughs> алдын ала қарусыздандырып бас көтертпеудің амалы ғой бұлар мен өз басым осы мынау тек қана қытайға ғана емес бүкіл мемлекетпен визасыз режим орнатуға түбегейлі қарсымын өз басым сіздер де қарсы болыңыздар өйткені біз біздің болашағымызға балта шабу ойланып қараңыздар жаңағы мемлекеттерден кіретіндер болатын болса қазақтың ұлт ретінде жойылды деген сөз қазір мынау бір орыс тілімен алысып жатырмыз қазақ мәртебесін көтере алмай ол да мынау опасыз биліктің ұстанған сайқал саясатының кесірінен болып отыр ал ертеңгі күні қытайыңыз бар үндіңіз бар вьетнам иран кіретін болса және басқа да мемлекеттерден визасы кіретін болса біз барып тұрған проходной двор болады қазағың үні де шықпай қалады сол кезде әзірше айтуға мүмкіншілігіміз бар айтып қалайық қарсы тұрып қарсы тұрайық мына биліктің бұл сайқал саясатына енді бүгін тоқаев ресейде жүр ол қандай келісімге келіп келетінін путин менен білмеймін бірақ жақсы хабар күтпеймін мен ол тоқаевтан өйткені өз халқын өзінің тікелей бұйрығымен аттырып жіберген адам қазаққа жақсылық жасайды деп өз басым сенбейді екенмін мен мен үшін ол қанішер қазақты қырған одан кейін 18-19 күні қытайға барады екен оның да басты мақсаты осы визасыз режимді енгізу келісім шартқа қол қою шығар деп ойлаймыз өзіміз егер де бұл сондай болатын болып соған келісімге қол қойып келетін болса онда рысбек ағамыз айтқандай өткенде халық парламентінің екінші отырысында тоқаев президент тағайындалған келмей ақ қойса қытайыңда қала бер мен білмеймін енді бұл жолы халық көтеріле ма көтерілмей ма егер дәл сондай шешімге қол қойып келетін болсам мен өзім алаңға шығамын ешкімге де қарамаймын мен ешқандай әкімшілік ескерту де бермеймін ешкімді шақырмаймын да өз басым шығамын сол жерде ойымды пікірімді сол жерде тағы да ашық айтамын алаңда өйткені бұлардың істеп жатқан тірліктерінің бәрі құпия түрде жасырын түрде істеліп жатыр халық ешнәрсе білмейді көрмейді сондықтан кейбіреулер тоқаевқа сеніп жүргенде сол себептен саясаткер дипломат сауатты жеті сегіз тілді білет деп бірінші ол жеті сегіз білмей тұрып өз ана тілін біліп алсын жақсылап өзге тілдің бәрін біл өз тіліңді құрметте деп айтқан бірінші соны өз ана тілін жолға қойып алсын өз ана тілін сыйламайтын адам халқын да сыйламайды ол одан кейін өткенде бір аудио жазба жүрді аналар шығамыз өз талабымызды айтамыз өзіміздің азаматтарды батырларды белсенділерді қорғаймыз деп оларға тиістерін біз алдында тұрамыз деп мен өз басым оған қарсымын мен ешкімнің артына тығылмаймын керісінше біз сол аналарды қорғауымыз керек өйткені алып анадан туады дейді әлі қазақтың талай батырлары келтіреді ол аналар сондықтан аналардың артына тығыламыз соны қолданамыз деп ойланбаңыздар керісінше сол аналарды қорғау үшін шығыңыздар жұмақтың кілті ананың аяғы табанының астында дейді Егерде сондай оймен бара жатқан аналарды қорғай алмасақ өзіміз белсендіміз азаматпыз қазақпыз деп есептемей ақ қояйық мен өткенде де айтқам ешкімнің артына тығылмаймын керісінше сол аналарды қорғауға шығамын деп солай жасаймын да сол аналарымыз біліп шырқырап отырған нәрсені осы басқа қазақтар азаматтар біз түсінбей отырмыз ба сонымен соған таңғалып отырмын үн түнсіз жатыр көбісі бәріңізден өтінерім челлендж жасаңыздар мына қытайдың виза режим енгізуіне қарсы тұрайық бірігіп тек қана сонда ғана мына билік естіп мүмкін ойынан арам ойларынан қайтар мынау виза режим енгізуден бас тартар өйткені бұлар қазақты ойлап отырған жоқ халықты ойлап отырған жоқ өздерінің жеке бас пайдасын өзінің жеке мүддесін ғана ойлап отырғандар деп есептеймін мен өз басым өйткені бұлардан ешқандай жақсылық көрмедік ә, тоқаевтың президент болғанына төрт жыл болатын болды не жасыл жасады халыққа құр беретін уәдесі уәде сайлау референдум құрылтай істеп жатқанның бәрі ешқандай халықпен санас, санасып жатқан жоқ референдумды көрдік қалай өткен өткендегі сайлауын көрдік тіптен масқара сонда да халық тып тыныш отыр мына халық алаңға шығып өз құқығын қорғамай бізде ешқандай өзгеріс болмайды және де бүкіл қазақ халқына айтарым партияға бөлініп алғандар егер де шын мақсаттарыңыз мынау системаны өзгерту керек болса жүйені бірігіп қана өзгерте аламыз біз оны әйтпесе әркім өз партиясымен өз қозғалысымен ғана жүріп көріп отырмыз не болып жатқанын әр жерде сотталып жатыр жалғыз жарым жүргеннің кесірінен егер де халық болып қарсы тұра алатын болсақ бірігіп Еш соттай алмас еді керек болса полиция кнб амон, әскерлер бәрі халық жағынан өтер еді тек қана барлық кінә өзімізден болып жатыр халық болып біргемай жатырмыз көтере алмай жатырмыз сөйтеміз де оларды қара деп атаймыз иә бар ішінде қара бет небір жауыздары заманбекті өлтірген алтынбекті өлтірген дулат бауырымызды өлтірген арон батырымызды өлтірген бар ондайдар, жауыздар бірақ бәрі бірдей ондай емес қой өзіміз де көріп жүрміз мынау милиция полициялардың қандай екенін кемшіліктерді де білеміз қандай екенін бар ішінде патриот азаматтар тек қана ішінен тынып жорға шыдап жүргендер бар олар қосылады бізге халық көп болса керек болса көмектеседі олар тек қана бар мәселе халықты көтеруімізде болып жатыр ғой біздің қателігіміз сол өйткені халықты көтере алмайтын себебіміз біз бір бірімізді жамандаудамыз атым көтім жақтырмайды көтім атым жақтырмайды деп бір бірімізді жақтырмаймыз ал бәріміздің мақсатымыз бір анау өлмеген айдың терісіне тұлағына таласу болып жатыр да ойбай мен ананы жамандайын ананы халықтың көзінше жамандап өзім билікке келіп алайын деп билікке келу үшін айналайындар ғой бірінші мына системаны өзгертіп алайық та содан кейін халық шешеді кім келсе де митинг билікке мұхтар келе ма серікжан келе ма жанболат келе ма тұрғынбай келе ма болмаса мүмкін тіптен басқа біреу арамыздан шығар оны халық шешетін нәрсе ғой соны түсінбейді бұлар бірін бірімен жағаласып жүр анау да жаман мынау да жаман мына билік биліктің әрекетін істеп жатыр мына кембишниктардың оларға жақсы жақсы болды өздері жұмыс істемейді ә, бір бірімізге айдап салып қойып рахаттанып отыр үйлерінде ешқандай қатер жоқ қауіп жоқ белсенділер бірін бірімен айтысып таласып жүргені керемет бұларға бірақ сол бәрі де түсінеді соны белсенділер бірақ сонда да бірін бірін жамандаумен жүр сөйтіп алып мына билікті системаны кетіреміз дейді Өттен жанып кетсе де басқа қақса да кетіре алмайсыңдар билікті қайтып кетіресіңдер мінекей жарым жартылай жүріп сотталып жатсыңдар шетінен біріңнен кейін бірің біреуінің қолдауына екіншісі бармайды ол ана партияда мынау мына партиядан деп айжамал бірігетінін білмеймін мен енді мақсатымыз бір ғой әрқайсысының жолы бөлек дейді да әрқайсысы бірін бірін жамандаумен жүр егер де бірге бірігетін болса халық соны көрсе біріктік бірліккенімізді біз сол бірлігімізден бір нәтиже шығар еді соны көрген халық ілесер еді көтеріледі біз, бізбен бірге сонда ғана жеңіс болады әйтпесе мына түрімізбен ешқандай жеңіс болмайды керісінше қазақ бірін бірін көрінішті қылып жатыр Э, оның ішінде жаңағы биліктің политтехнологтары мынау полицияны халыққа халықты сол полиция күшті құрылымдарға бәрін бірін бірін айдап салып қойып отыр ғой біз соған ереміз де полицияны да бәрін қарап еді кмдң да бәрі қарап еді дейміз іштерінде бар патриот азаматтар мен білем оны сеземін қазақтың оның ішінде сатқындары да бар нағыз жауыздар бар өйткені қазақтың жиырма бес мың зиялыларын бекбүстер қаймақтарымызды кім аттырды кім сатты соларды өзіміз саттырып жібердік өзіміз аттырып жібердік соларды басқа жақтан жауыз деудің қажеті жоқ бізге салам алейкум нұреке аманбысың менің айтайын дегенім сол мынау болмаса мына қытай бәрімізге де жау қытайдың қандай қауіп екенін бәріміз білеміз болмаса сол үшін біз кішкене бас біріктіріп қарсы тұрайық бұған бауырларым сен тимесең мен тимеймін бадыран көздеп отырған кезде қытайдың құлдығына түссеңіз солар сіздерді теуіп оятады бірақ ол кезде кеш болады қолдарыңыздан түк те келмейді әзірше мүмкіншілік бар кезде пайдаланайық осы кезде қарсы тұрайық бәріміз халық болып әйтпесе біткен жеріміз осы жер ғой біздің Мен шыққан себебім сол еді бауырларым бірігейік көбейейік ел екенімізді ұлт екенімізді көрсететін уақыт жетті ғой енді бұдан жата беретін болсақ құлдықтан бірақ шығамыз біз қазір осыншама жерді алып қалған біздің ата бабамыз деп мақтанамыз ал біздің ұрпағымыз бізбенен мақтана ма қайтіп мақтанады бізбенен аузымызды аңқитып отырып бір бірімізді жамандап жүргенде жерімізді елімізді тілімізді дінімізді бәрін қолдан беріп отырсақ бала шағамыздың қарғысына қаламыз сондықтан қарғыс арқаламайық алғыс арқалайық жаңа өзіміз үлгі түтіп жүрген ата бабаларымызға ұқсайық соларға болмасаң да ұқсап бақ деген соларға ұқсап бағайық еш болмаса қазақтар айналайын бүйтіп жата, жата берсек бізге ешкім шетелден супермен келіп бізді құтқармайды тілімізді дінімізді отанымызды ешкім сақтап бермейді бізге ол әргі қазақтың өзінің ісі қазақтың тағдыр қазақтың қолында тек қана бұл жерде бірлік керек болды егер де шын халықты артымыздан ерте алатындай біріктіре алатындай жағдайымыз болса біріккен халық системаны да бірақпас өзгерту бірақ соған санамыз жетпей жатыр ма білмеймін мен әлде мынау лидер дейміз басқа дейміз әйтеуір партия дейміз бәрінің ойлағандары жеке басының мүддесі ма билікке келгілерің келіңдер бірақ та бірінші мынау жүйені құртып алайық бірігіп бәріміз сосын бөле беріңдер қалай бөлгілерің келеді содан кейін халық шешеді кім болатынын ол мынау жалғыз жүргеннен түк өнбейді бізден сондықтан мен қытайға менен визасыз режимге қарсымын түбегейлі қарсымын және бүкіл халықты шақырамын үндеуге қосуларыңызды челлендж жасаңыздар топтап болсын жекелеп болсын қытаймен визасыз режим енгізілмесін егер де тоқаев 18-19 күні барады қытайға сол кезде егер осы шешімге қол қоятын болса жаңа рысбек ағам айтқандай елге қайтпай ақ қойсын қайтсын қайтпасын мен егер де сол шешімге қол қойылатын болса мен өзім алаңға шығамын мен ешкімді шақырмаймын ешкімге айтпаймын да мен шықтым міне кеттім деп өзім барам алаңға шығамын өз талабымды сол кезде айтам тағы да мейлі сау болыңыздар бәріңізге рахмет тыңдағандарыңызға